быстротечное все ускоряет бег И если дни ненастные решат меня задеть То мой сыночек маленький, родной мой человек на счастье встречу назначил, ай.